सितंबर 2014 में मैंने खूटी प्रखंड के सलगाडी गांव के पंड्या मुंडा की समस्या पर एक वीडियो बनाई थी जिनको मृत घोषित कर पिछले एक वर्ष से वृद्धा पेंशन योजना का लाभ से वंचित कर दिया गया था जिस पर अब बदलाव आ गया है तो चिमतुंगा presidino vayan a lo anducan para acá. Do chana men teru kau jana? Teru kom jado ben kel Pesa ke kayu sini kuman. Do niar ale kia te chi asa saya kutam sen kina kunti seren kuta? Ben kibarin sini kana. Kadar katio enau ada katie bari juga. Ora dua e songko to ya isiro hon kukan para udar jikatun. haji mengenasi tingkatan taiki para aku kau tanah kotal pasa inam dali no kristian sedang nama ba ala pe खेती बेरी जीवन हम गया वीडियो बनाने के उपरांत इस संबंध में अंचल पदाधिकारी के नाम एक आवेदन तैयार कर समुदाय के साथ अंचल पदाधिकारी महोदय खुट्टी से 7 अक्टूबर 2014 को मिले एवं आवेदन देकर पांड्या मुंडा के इस समस्या से अवगत कराया तत्पश्चात अंचल पदाधिकारी महोदय ने तत्काल इस समस्या पर उचित कार्रवाई की एक आवेदन आया था जो वृद्ध घोषित किया गया था और कंप्यूटर डॉक्टर से जांच किए वास्तव में उनका वृद्ध घोषित किया गया था और मैं तुरंत उसको ऑपरेटर को कहा करके और उस पर कार्रवाई करते हुए उसका भुगतान करने की कार्रवाई कर ली है भूल चूक हर कोई किसी से हो जाता है उसको संशोधन किया जा सकता है गलती से भी किसी तरह का पलायन हो जाता है या मृत हो जाता है तो अपना आवेदन दे दे और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है वीडियो वॉल्टियर्स की कार्यकर्ता अमित टूटी भी गई और पंडिया मुंडे भी और सभी लोग मिलकर वहाँ पर उसकी समस्या का समाधान सी साहब ने कर दिया था और अभी उनको लगातार पहले जो बंद थे वो अभी पेंशन मिल रही है संतुष्ट हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी जो भी इस तरह की समस्याएँ होंगी जरूर वीडियो वॉलंटियर्स के माध्यम से हमारे काम जरूर सफलता मिलेगी ये हमारा भरोसा है सेन किनार से दरकार कबई किनार से अंजन लीला कराची मैं इस पहल के लिए प्रखंड अंचल पदाधिकारी महोदय खुटी कानूराम नाग को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पांड्या मुंडा के नाम को पुनः सूची में जोड़ते हुए वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने में अपनी योगदान दी है मैं अमिता झारखंड के खूंटी जिले से